Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat Oke, kali ini langsung saja saya akan mau sharing Bagaimana kita nonton youtube tanpa ada iklan Dan ini tanpa menggunakan aplikasi adblocks dan aplikasi lainnya Jadi ada triknya Oke, langsung aja kita coba satu video YouTube misalnya ini bos Atalil Hatta Halilintar kan pada mau nikah ya langsung kita coba video beliau Atta Halilintar ya kita pilih di sini bikin nikahan di rumah Atta kita klik ya perhatikan teman-teman video pertama kali muncul adalah iklan Ya, di sini ada iklan Total Indonesia. Jadi bagaimana caranya kita pengen nonton video Atta Halilintar tapi tanpa ada iklan. Jadi kita langsung bisa nonton langsung. Jadi caranya pertama klik bagikan, salin link ya, salin link. Lalu kita buka Google Chrome. Google Chrome ya. Langsung di sini kita pastekan. Kita pastekan tempel atau paste Lalu di sini rahasianya, jangan lupa di akhir youtube.beb kita tambahkan titik. Ya. Di situ aja bedanya. youtube.be tambahkan titik. Oke, langsung enter. Next. Ya, perhatikan video yang sama. Jangan lupa guys, bikin ikan di rumah Atta dengan video yang sama, link yang sama di sini tidak ada iklan ya perhatikan iklan di sini eh, video yang sama ini masih iklan ya kita ya, kita langsung iklannya habis menjaga keremajaan mesin Anda lebih lama. Jadi sangat mudah sekali. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa gas klik tombol ya. subscribe. Yes sama ya teman-teman ya ya sama bedanya di sini tampak iklan cuman hanya menambahkan titik di sini kita harus nunggu iklannya gitu gratis ini ada total Indonesia 39 video itu merupakan iklan dan di sini tampak iklan bersih ya nah oke sangat mudah sekali silahkan dicoba jadi bagi teman-teman youtuber yang hobi nonton YouTube silahkan dicoba cara ini ya jadi caranya saya ulangi lagi ya pertama buka YouTube lalu pilih youtuber atau video yang akan anda pilih jadi misalnya kita contohkan Atta Halilintar ya kita pilih salah satu videonya misalnya ini lagi ya ini langsung iklan langsung kita klik bagikan kita klik, uh, eh, klik salin link lalu kita buka Google Chrome lalu kita tempelkan sini atau di paste tunggu dulu jangan di enter nah di akhir .be ini kita tambahkan titik youtube titik be titik baru enter maka akan muncul utama iklan ya oke seperti itu sangat mudah sekali mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik subscribe yang belum klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.